есік көрген қыз төртінші бөлім еңлік бүгін құлпырып кетіпті денесіне жабысқан қып қысқа қып қызыл көйлегі қандай әдемі еді оқтаудай түп түзу аяқтарына көзі түсті бірден беліне түскен қою шашы қандай жарасымды кірпіктері де ұзарып кеткен бе бетінен сүйіп амандасқан оның иіссуының иісі қандай керемет бұрын қалай байқамаған еңлік сондай сұлу екен ғой пәтерде еңліктің қос құрбысы мен екі жігіт отыр бұл барғанда үш жігіт үш қыз болып туған күнді бастап жіберді ішті жеді ән айтылды биледі сәбит еркін отырды Ашы судан да сілтеді көңіл күйі көтеріліп асабалық дарыны ашылып неше түрлі күлдіргі әңгімелерін айтып отырғандарға езу жиғызбады баяу әнге ол тек еңлікпен ғана биледі ақ білегін мұның мойнына асыра құшақтап алған қызды кеудесінен итере алмады бұл да оның қылдай белінен қапсыра құшақтап әнге келтіді ащы судың әсері болар бір жағынан соңғы кездегі жүйкесінің шаршағандығы бар ол бүгін бәрін ұмытқысы келді бас айналып көзі қарауытты бір белгісі сезім өзінің тұңғиығына сүйреп бара жатқандай есін жиып бұл ортадан тұра қашқысы келеді бірақ әл дәрмені жоқ бір жағынан өзіне де ұнап барады таңертең сәбит еңліктің төсегінде оянды түк болмағандай ол әндетіп таңғы асты дайындап жүр бөлмедегі қыздар жоқ кеше олар жігіттермен қолтықтасып шығып бара жатқанын білет. ары қарай есінде жоқ не істеп қойдым мен ақмақ басымай деген ол орнынан ыршып тұрып ләм мим демей кетуге жиналды еңілікке қарауға бет жоқ Шайын ішіп кетсейші дайындап қойдым деген қызға бұрылып та қарамай есікті жауып кете барды жол бойы өзін әбден сөкті өз-өзіне серт беріп келеді жарына адал болуға мұндай тірлікті қайталамауға алимадан іштей кешірім сұрай берді бірақ осы бір кешіріммен ғана бұл жағдайдың қақпағы жабулы күйінде қалады деген сенімі ақталмады арадан бірер ай өткенде еңлік келіп тұр жылап мен жүктімін дейді дәл төбесінен найзағай түскендей күйге түскен сәбит есеңгіреп қалды ең бірінші айтқан сөзі баланы алдыр бірге барамыз деді көзі алақтап осыдан бір апта бұрын ғана ауылдан алиманың сүйіншілеткен хабары жетіп еді мен жүктімін деген енді мынау баланы алдырасың деген сөзді естіген еңлік жылауын үдете түсті жоқ баланы алдырмаймын сенен жүкті екенімді анам да әкем де біледі деп отыр масқара болды енді не істемек әлима ол білсе не болар екен жоқ ол естіпеу керек қалайда баланы алдыру керек неге айттың ақмақсың ба деді айқайлап мен айтқан жоқпын анам ауылдан келген ғой сол кезде ішім ауырып жүрген анам уайымдап дәрігерге өзі ертіп апарды міне сол кезде білді ғой сәбит мені кешірші бұлай боларын білмедім баланы алдыр деп айтпашы өзің білесің саған деген махаббатымды баланы өзім үшін болса да туып алайыншы деп еңіреген еңлікке сәбит әкең не деп жатыр деді өзі бөлме ішін әрі бері кезіп жүр әкем сенімен сөйлескісі келеді төменде күтіп тұр неге бұл жағдайға жеткіздің еңлік деген ол қыздың әкесіне не айту керек екенін іштей құрастыра бастады ес білгелі бұл ешқашан жауапкершіліктен қашқан емес қазір де ол еңліктің әкесінің алдында жалтаруды жөн көрмеді бала сенің мұның не оқуыңнан шығарып жер басып жүре алмайтындай жағдайға жеткізуге шамам жететін еді қызым сені жақтап сөзіңді сөйлеп шық жуытпай шырпыры шығып жылаған үшін сабырға келдім деп жуан даусымен гүж еткен еңліктің әкесіне бұл баладан бас тартпаймын деді даусындағы дірілді байқатпай қорқып отыр мәкең өте сұсты мысы мықты адам не дегенмен әкім деген аты бар баладан бас тартпайтынын білемін еңлікше оның оң босағада отырып босанған қаламаймын көз жас төккені де маған ұнамай жүр Мұдан кейін қызымның көзінен бір тамшы жас төгілсе шашынан бір тал шашы түссе ісім сенімен болсын бала бұл жағдайды қалай шешесің онда шаруам жоқ бірақ ұзаққа созбай қызыма үйленуің керек құда түсіп барлық жөн жоралғысын жасап үйден алып кетесің деді мәкең қалай менің әйелім бар ғой деп тұтыға үн қатқан оған мәкең әйелің бар болса менің қызымның қойнында неге жатып жүрсің жатпайсың ба әйеліңнің қойнында болды көп сөздің керегі жоқ қолмен жасағаныңды мойныңмен көтер ез емес еркексің амалын тап айтпақшы тойдан кейін қызым екеуің астанаға кетесіңдер оқуыңды да сол жаққа ауыстырасың министрлікте жақсы танысым бар сені сүйрейді оқудан тыс тәжірибе жинайсың әзірше дипломыңды алғанша дайын кадр боласың деді әдейі сәбиттің мансап құмарлау мінезін біліп қызымның бақыты үшін бәріне дайынмын үлкен басымды иіп келіп отырмын келісіп тілік жасаған жақсы барлық нәрсенің шешімін табуға болады міне мынаны ал екеумізден басқа ешкім білмейді бұны еңлік те оның шешесі де білмейді жұртқа менің күйеу баламның әкелген қалың малы деп көрсететін болайын ал мынау тойдың шығыны деді де екі бума ақшаны ұсынды көздері тостағандай болған сәбит ақшаны алып қойнақ қалтасына сүңгітті үнсіз көліктен түсті сыртта анадай жерде күтіп отырған еңлікке де қарамай жатақханаға қарай тез тез адымдап кетіп қалды есің дұрыс па сенің сәбит не деп тұрсың қалай екінші әйел бәріне төземін ау бірақ мұның артық кеткендік емес пе деген алима баж ете қалып сен ауылда мәңгі қалмайсың біз барып жайға алған соң әке шешемді де сені де алдырамын астанаға екі әйелді кім алмай жатыр жағдайы жақсылардың бәрінде екі әйел бар мен екеуіңе де бірдей жағдай жасауға шамам жететін болады деп кәдімгідей жайбарақат айтып отырған күйеуін алима жылаған күйде қосқылдап кеудесінен ұра берді ауылға келген сәбит келіншегіне жағдайды айтып еді бәріне көне беретін ығына жығыла беретін алиманы түсінеді ғой деп сеніп еді бұлай қабылдайды деп еш ойламаған сәбит біздің әлі ыстық суымыз басылғанда жоқ қой әлі тұңғыш перзентіміз дүниеге де келмеді екінші әйел алуға неге сонша асықтың он жыл өтсе екен мейлі жиырма жыл өтсе екен мейлі түсінетін бе едім ал қазір білмеймін сәбит сен есіңді жеген шығарсың жазығым не менің неге мені қинауға құмар болдыңдар бәрің осы үйге келгелі көз жасым құрғамай қойды сәбит не үшін деп жылай жылай шаршаған ол бір кезде ішін ұстап бүктетіле отырып қалды балжан апа жүр ұлына жел беріп оған да керегі осы сияқты менің құдам әкім менің ұлым әкімнің үлпілдетіп отырған айдай қызына үйленеді деген атақтың өзі неге тұрады мұндай даңққа ие болу ауылда екінің біріне бұйырмаған бақ не болды ей соншама байың өлгенде зар еңіреп құдайға шүкір байың тірі кең болсаң кем болмайсың дейді ер азаматыңның бір қалауын көтер алмасаң несіне әйел болып жүрсің екінші әйел қазір таңсық жағдай емес керек десең сол әкімнің де екінші әйелі бар қалада тұратын сені тастап кетейін деп тұрған жоқ еркек деген пірің оның айтқаны заң болу керек аспанды қара жерге төндіретіндей не көрінді соншама қандай күйде келгеніңді ұмыттың ба сені де әйел қылып отыр ғой оның да өзіне лайықты қызға үйленуге құқы бар шығар деген балжан апа алимаға ұрсып қояды алима бәріне көнетін еді ау енесінің түртпектегені ағайын келіндердің шеттеткені бәріне төзіп жүре беретін еді сәбит үшін бірақ сүйіктісінің талабына көне алмады бұл жағдайдың жүйкесіне соққы болып деген соншалықты құрсағындағы шаранасын сақтай алмады түсік тастады емханадан шыққан соң ол сәбиттің үйіне емес төркініне жол алды ал бұл кезде әкімнің үйінде жақын ағайындары ғана жиналып қыз ұзату тойы өтіп жатқан еді сәбитсіз өмір сүре алмасам керек ас батпай таңым күнім қараң болатын шығар онсыз өмірдің мәні жоқ деп ойлап еді әлима бірақ қателесіпті төркіннің табалдырығына аяғы тигені сол тар қапастан еркіндікке шыққандай кеудесін кере кең алды. сәбиттің үйінде ұйқысы да шала еді тық еткен дыбысқа оянып таң атқанша көз ілмей дөңбекшіп шығатын күрсіне беретін ал өз үйіне келіп алаңсыз ұйықтады жақсы түс көріп сергек оянды көп уақыттан бері миы да жақсы тынығып қан сөлсіз реңіне шырай бітті иығын шөктірген ауыртпалықты сілкіп тастағандай өзін де жеңіл сезіне бастады мен оны шексіз сүйемін онсыз күнім қараң ең жақын адамым асылым ғашығым деген адамын сағынбай жүргеніне өзі де таң сәбит үшін шанында құрбан етуге дайын болып еді кеше ғана соншалықты шексіз жақсы көрген адамына бір сәтте сезімі суып кеткенін өзі де түсінбейді бір өкініші сәбиіне жарық дүние сыйлай алмады сол өкініш жанын сыздатып қояды кейде күндер өте алима оқуына қайта оралды сол баяғы өз тіршілігіне бет бұрды өзі жұмыс істеген мейрамханаға бас сұқты алиманы қуана қарсы алды ол жақтағылар оқудан кейін жұмыс істемек баяғы өз ағынына түсті күндері сәбитпен өткен өмірі бұған көп нәрсенің қадірін түсіндіргендей қуана-қуана барады жұмысына баяғыдай шаршадым жұмыспен оқуды қатар алып жүру қиын екен деген сөздерді айтпайды қазір ол өзін адам сезінеді ең бастысы сондай күндердің бірінде мейрамханаға сол өзінің отырған орнына талант келді талант оны көрген алиманың қолындағы ыдыстары еденге түсті тамақтар төгілді мұны көрген талант та қалай тұрып кеткенін білмеді тез жетіп шашылып жатқан ыдыстарды жинауға көмектесті екі көзі алимада көздері неткен мейірімді еді бұл кезде олар тіл қатқан жоқ шашылған ыдыстарды жинап алған соң алима тез басып ішке кіріп кетті ал талант ол осы жағдайдан кейін мейрамханаға күнде келуін тоқтатпады келеді тамақтарға тапсырыс береді бірақ ештеңе жемейді алиманың сыртынан көз қиығымен бақылап отыратын болды міне бүгін алима жұмыстан кеш шықты дәл сол баяғы жағдай автобус жүрмейді такси шақырмақ болды бірақ алдына таныс көлік келіп тоқтады бұл оны байқамағансып көзге ілмей тұра берді көліктен түсіп есігін ашқан талант отыр сөйлесейік мен бәрін білемін деді алима тұра қашқысы келді кетіп қалғысы келді бұл жерден бірақ еркінен тыс бір күш мұны итермелеп көлікке отырғызды бақытты болғаныңды қалаған едім бұлай боларын білгенде мен сені ешқашан ешқайда жібермейтін едім мейрамхана иесімен жақсы таныспын сол айтып берді сенің бар жағдайыңды өкінішті Ничо, бірақ бір бақтың есігі жабылса екінші бақыттың есігі ашады соны ұмытпа қадіріңді білмеген жетесізден құтылғаныңда жақсы болды деген ол көлігін басқа бағытқа бұра бастады алиманың бақырайып кеткен көзінен ақ не айтпақ болғанын білген ол қорықпа мен қазір деп көліктен түсіп анадай жерде гүл сатып тұрған жерге барды ең әдемі раушан гүлдерін алып келді сен өте әдемісің деді жымиып алима есеңгіреген күйде қолдары қалдырай, гүлдерді әрең алды рахмет деген сөздің өзін әрең айтты талант осылай күнде алиманы үйіне дейін жеткізіп салуды әдетке айналдырды бұл да оған бауыр басып ашылып сөйлесіп жақын тарта бастады жаман жігіт емес екен неге сонша таланттан қашты екен кезінде мақтан құмар өзімшілдеу сәбиттен көп несі артық екен бұл таланттың қалай байқамаған жүрегінің сонау бір түкпіріне тығып жаншып тастаған сезімдері жаймен тербеліп бой көрсете бастағандай таланттың қамқорлығын жылы сөзін аңсайтын болыпты сәбит еңлікке үйленді сол кезде ақ олар астанаға көшіп кеткен жаңа орта жаңа өмір оның сезімін де жаңартып тастаған мансаптың ізін қуалаған ол сол кезде-ақ алиманы ұмытып еді оны қалай тез ұмытқанына өзі де таң таланттан тартып алып еді ғой мүмкін қашанда өз дегеніне жетіп үйренген ол өзінікін ешкімге бермеу принципіне жүгініп кетті ме екен сол кезде сәбит қазір өзін бақыттымын деп ойлайды бірақ қайнатаның сызған шеңбермен жүру оған қиынға соғуда қашанда еркіндікте өзі алда жүріп үйренген оған қатал қайнатаның әр қадамынан есеп алуы ұнамай жүр нәзік те өзінше бақыттымын деп жүр мұхтардай күйге тигеніне ол сол баяғы сауық сайран дәуреніне оралған мұхтар бұған сенеді тіпті ғаламторды шарлап жүрген нәзіктің жалаңаш суретіне де сенбеді менің дұшпандарым көп көре алмайтын біреулер әдейі фотошоп арқылы жалаңаш қыздың басына менің суретімді қиып қойған деген сөзіне мұхтар сенді сенбегенде ше нәзікті қыздай алып етегін алғаш өзі ашты ғой балжан апа өзінше бақытты менің қос құдамда тіреп тұр қос қос жерде дүркіреп тұр деп аузы көпіре мақтанады бірақ шалының күтімі мен күнделікті ас су әзірлеудің өзі соңғы кезде шаршатып жүр сәбит айтқандай малдың бәрін сатып жіберген сонда да Үйдің күйкі түрлігі бітпейді. Балтыры сыздап, белі сырқырап ауырғанда, кей күндері бір тамақты пісірудің өзі мұң. Мейлі, кейін, я, иә, кейінірек, бізді де ұлдарымыз қастарына алады деп өзін жұбатып қояды. Әйтеуір, сырты жалтыраған, іші қалтыраған, сырттай шіренген, іштей іріген қу тіршілік қой бұл әулетте алиманың үйінің ауласында той әні шырқалып көршілер ағайындар жиналған бүгін құдалар жақтан келеді алимаға сырға салып алып кетеді бәрібір осы жігітке күйге тидің менің айтқанымды тыңдамай байғұс әбден қиналдың мейленді, адасқанның айыбы жоқ қайтып үйірін тапқан соң деген сол баяғы жеңгей алиманың шашын тарап отыр әне өздері де келіп қалыпты есіктен ең алғаш кірген сол баяғы дәу денелі әйел қане өзіміздің қыз өзіміздің қызға келдік біз қайтпаймыз ғой өзіміздің қызды алмағанша деп самбырлай сөйлеп күле көрген ол алиманы құшақтап сүйді бұл сол әулеттің үлкен келіні болашақ абысыны еді алима жылап жіберді есік көрген қыз деп әбден мұның жанын жаншып езіп тастап еді сәбиттің туыстары ал бұлар өзіміздің қыз деп құшақтарын ашуда шын мәнінде дәл қазір есі көрген деген атқа лайық болса да таланттың туыстары мұны өзіміздің қыз деп қабылдады иә өзіміздің қыз ерте ме кеш пе адалдықтың ақ туы желбірейтініне сенейік сізде сеніңіз әңгіменің соңы